जाती हूँ मैं जल्दी है क्या घर पे जीना वो क्यों भला खुद से ही डरने लगी खुद से जो इतना डरोगी तुम प्यार कैसे करो चलती हूँ मैं चलती है क्या धड़के दिया वो क्यों भला Girl. जानती है क्या घर दिया वो क्यों भला Girl.